Bonjour, Flora. Peux-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui La, la, sol, ré. Merci, Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, première note commence avec la main gauche. La, deuxième doigt. La, Répétez la même chose. La, la, deux fois la même chose. Ensuite, elle continue à descendre sur le sol. C'est son voisin. La, la, sol, avec troisième doigt. La, la, sol. Jusqu'à là, on répète cinq fois. La, la, sol. Première fois. La, la, sol. Deuxième fois. La, la, sol. Troisième fois. Quatrième fois, la, la, sol. Bien. Ensuite, la, la, c'est la blanche. Alors, sol. OK La, la, sol. Jusqu'à là, on répète encore cinq fois. La, la, sol. Première fois. La, la, sol. Deuxième fois. La, la, sol. Troisième fois. La, la, sol. Quatrième fois. La, la, sol. Terminé. Ensuite, la, la, sol. Maintenant, la main droite, elle veut venir sur le ré avec le deuxième doigt. La, la, sol, ré. Jusqu'à là. Ok Maintenant, on répète cinq fois. La, la, sol. Elle a fini la main gauche. Maintenant, la main droite, elle joue sur le ré. Ré. Ok Première fois. La, la, sol. Ré. Deuxième fois. Troisième fois. La, la, sol. Ré. Quatrième fois. La, la, sol, ré. Bien, maintenant, avant de terminer ce cours, on va essayer de jouer les quatre mesures que vous avez appris. Sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré, do, do, si, si, la, la, sol, ré. Très bien les enfants.